quiser fugir a qualquer lugar que for, precisa me chamar. Tão perto que eu estou. Mas tenho medo de perder. Não te deixo. Só me there. got to do. Нет, нет, нет. terrível tragédia aconteceu em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Alguém deixou um produto químico em uma bancada do salão de festas de um condomínio. Acidentalmente, quatro irmãos e um vizinho que brincavam no espaço consumiram o produto. Infelizmente, os quatro irmãos não sobreviveram e o vizinho encontra-se em estado grave no hospital. Uma tragédia instalada na família e na vizinhança. uns três anos atrás. Foi um pouco antes dele falecer. Mas você vai vir hoje? Ah, então tá bom. Tá bom. Te vejo mais tarde então. Beijo, tchau. Senhor. Hum.